nyo lo ni bage kaisa amo boboi pemani tirpura university ni anda ro je ka semester third semester fifth semester por agi tong nai bohai ni rong ni bage online te form fill up khai gani bage mo so pemani semester ni bage inke ni rong exam po prom nai date of ro jaga ko routine dok roi ro jak do inke ni rong nai ni ti ang bomno roi ro nai description on get near one of download hiking alike the exam or like it. exam nibage home flap sole money in care after tarek zora last date sole night. Oh, after tarek in up ask zora in care let pinaza yakanai in care tava taste tarek zora January taste tarek aro in care. Let let Pirok Nazanai. Hi Nazanita. Hey, bye. के तिन इन्च सिमिङ अब मेरो फर्म फिलअप खाइमा ला ओके अरू जग्गा मेरो अनलाइन फर्म फिलअप खाइ पनि परे म थाङ्गै अर कलेज थाङ्गै रहेको थिएँ अरू जग्गा छामिट खाइ के ओके र आसन के निरो गानी च्यानल सब्सक्राइब खाएको हो भने के सब्सक्राइब खाइरहे त्यही आङो माहाय गोदाल गोदाल तो हेफोराव हेंखे निरावबो नायबे बिनसे सिगां सिनाय जा हायनि बागै हेंखे आं तेबेव माहाय दाबो जब गोदाल रिक्रुटमेन्ट गोदाल माहाय रावनि बागै सफाय थांना हेंखेबो आं तबै फायगे निराव नायमानाय जाफोरखे निराव साख्रि रावनि बागैबो एप्लाय खालामनाय जा हेंखे बेल आइकनावबो नटिफिकेसन अर जागा अन खायरदि हेंखे निराव अन खायरला हेंखे আং আপলোড খাইগে পরে পরে হিংকে নিরাও নাও সকই নিরাও নুগনাই জাত আসেন হাম বাই